Kaixo, EHUko ingenieritza informatikako ikaslea gara. Gure taldeak segusare izena du. Gure kanalean hainbat gai tratatuko ditugu. Phishing, iruzura eta estortxioa, Google kontuaren segutasun konfigurazioa, ezagatze segurua eta fake newsak. Bideoak, berrogeita maust eta irurogeita maust urte arteko erabiltzai hasi berrientzat prestatuta daude. Gainera, bideoak laburrak eta ulerterrazak dira. Gaiko, bi ikuspegi tratatzen ditugu, informatiboa eta motivazionala. Horretaz gain, kanala elebiduna da eta atzitzeko prestatuta dago. Espero dugu zuen gustoko izatea. Ongi etorri!